оранжевый цвет, 橙色、棕色、коричневый цвет, 棕色、紫色、фиолетовый цвет, 紫色、粉红色、розовый цвет, 粉红色、米色、кремовый цвет, 米色、银色、серебряный цвет, 银色、金色、золотой цвет, 金色、彩色。 разноцветный, бесцветный, 无色，透明 прозрачный, 透明。橙色、棕色、紫色、粉红色、米色。 银色、金色、彩色、无色、透明。